Eso es, es, un, tema interesante lo que estás tocando. Es cuándo abandonar. Esto, esto, ¿cómo, ¿Cómo te planteas? ¿Cuál es la métrica que te hace abandonar? Yo mm, nunca me he planteado abandonar un proyecto que he empezado. Nunca. Qué bueno. Nunca. Nunca lo he tenido en un business plan. Si pasa eso, eh, voy a dejar de trabajar en ese proyecto. Y, en eso, la verdad es que he discutido con varias gente que considera que es importante tener claro cuándo abandonar. Em, yo yo solo, solo contemplo una posibilidad en que se pueda abandonar un proyecto, que es cuando realmente em, se, se, prueba efectivamente, fehacientemente, de que el mercado no existe. Y cuando esto pasa, no hay nada, no hay nada que hacer. O sea, ni el mejor equipo del mundo va a hacer nada en un mercado que no existe. Es una frase famosa de por ahí. Em, pero si hay mercado, hay cosas que hacer. Em, y para mí no hay que abandonar, o sea, no hay que abandonar nunca. Ni, ni que ni, sin cash, <laughs> ni, <laughs> O sea, no, no, no contemplo esta posibilidad. O sea, no, la contemplo. Así que a veces he tenido que hacer decisiones, tomar decisiones como muy difíciles o reestructuraciones o tal, pero nunca, nunca he contemplado la posibilidad de abandonar mientras haya mercado.